Well, India must be still recovering from the double thrashing they received from the West Indies and Australia. If they win today by a huge margin, they're still in the tournament. If not, so long. Caps, it's two down, Caps. Naal and them Anu. That's another one gone. Caps, three down. Kya bachpana hai? Just shut up. This is a disaster. कैप चार आउट हो गए इतने इंपॉर्टेंट मैच में भी सीरियस नहीं होना है मजाक की भी हद होती है स्कोर क्या है नौ रन चार wicket down Where is our team bus? No bus here for Indian team. आराम से मारना चिक्का भाई नेट प्रैक्टिस है हमको चुमा टुकु टुकु खेलने नहीं आता और कपल ऐसे समझा दे मैं सर पे मार देनी बॉल रहन तो मध्य पर नहीं आती उसे डिफेंस चिक्के उधर क्वीन को आग मत मार देना श्रीखान बेस्ट ऑफ लक ओए बल्लू इसे बोल कल तुझे देख लूंगा गाल सुनो ए क्या बोला था कल तुझे देख लूंगा सीट मारो हा? कल बड़ा मैच है ना सिद्धू एंड टाई क्या है यू मीन डू और die So now in 1983 we come here and our captain says we'll beat the West Indies. ए क्या पागल हो गया रे हमारा captain Gentlemen, line up, please. Everybody look in the lens. What do you think are your team's chances in the cup? We here to win. To win the World Cup? What as we here for? <laughs> I don't think the Indians can quite see the ball. It's moving too fast for them. India in big trouble now. Two wickets down in quick succession. एक मैच खत्म वर्ल्ड कप खत्म कप्तान खत्म ओ एक मैच तो जीत के जाओ एक पैंतीस साल पहले हम लोग आजादी जीते मगर इज्जत जीतना अभी बाकी है कप्तान ग्राउंड के बाहर हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो जब हम ये यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में उतरते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है जान लगा के देश के लिए खेलना I say before we here to win